لا بس انه بس جبتوا الاماكن معبيين فيك حطيت هيك عشان يعني. حب لنا هاي خلص ما عادش في شتي ان شاء الله بس يبين جزر وبين ما عادش في شتي حاتم الفخر خالص هذا نشوف بدي يعني خير يطير تلعب معه بوبي وكان بعد في واحد وين المجهول أربعة هو كهوي ملاش هي عم تنتوش هالكار صغيرة عم تنتوش You are taking a video? <laughs> اقول دعوكم الحمد لله طيب روح